坚持，坚持就是让客户喝到最优质的咖啡啊！对啊。我是务农第三代嘛，第三代我就一直想说，我如果跟爸爸一样，都一直务农，都没有出来走行销路线还是商业路线的话，会觉得如果我在务农，我的小孩改天也是务农。 他所以就是会想，会觉得说，哦，那就不能创一个品牌，我们就替小孩走五十步，改天他们再走也不用从零开始走，对，就是那当时是那种想法。 就是那个时候，就是想说，咖啡是一粒一粒的嘛，那要照顾好咖啡，它本来就很辛苦。它从田园管理、施肥、采收到后置发酵，然后成品，这是要付出相当大的心血。主要的商品也是水洗跟日晒，它唯一的区别就是它后置的处理方法不一样。水洗是先脱皮，然后弄要后置发酵，就发酵把那个果胶脱掉，然后进行水洗。 在干燥啊，那日晒是直接员工采摘下来的时候就开始进行曝晒，一次曝晒一次发酵，对，啊这样子直接要晒到干干。应该是挑豆，都是三更半夜一个人在挑豆。为什么会挑豆？就是有咖啡果小豆，它会吃咖啡豆里面的果实，繁殖利用。 它又不好喷药，那所以我的咖啡后来就都不喷药。那当初我们那里种咖啡的人都还没遇到，那其实我遇到，就半夜一个人在挑豆啊，人家都在睡觉了啊，然后在想说，不能砍掉虫叶，就把它砍掉。它砍掉要等两年，才可以再进行砍。其实我是觉得，哎，不管遇到什么，也是都要自己要把自己搞强大才有用。那你终就是一步一脚印，慢慢来。 又急不得，这东西又急不得，因为我是坚持说，我客户有订单，我再进行烘焙，对，我就不想让客户品尝到那种不新鲜的味道，要相信自己，走自己的路。